Así que audio nos salva tiempo. Tenemos más tiempo, podemos hacer más de una cosa, podemos hacer dos o tres o cuatro cosas. Y en los Estados Unidos, en este momento, lo que, lo que me parece impresionante es que más personas en el gimnasio están escuchando a podcasts que la música. Y yo estoy obsesivo con, audio por una razón y una razón solamente. Porque el audio nos salva tiempo. Nosotros podemos manejar y escuchar un podcast. Nosotros podemos cocinar y escuchar un podcast. Nosotros pueden estar en el tren andando a nuestro trabajo y también escuchando podcast. Cuando estoy manejando no puedo ver un video, no puedo leer un artículo. No, cuando estoy cocinando tampoco puedo hacer eso. Así que audio nos salva tiempo. Tenemos más tiempo, podemos hacer más de una cosa, podemos hacer dos o tres o cuatro cosas al mismo vez y nosotros estamos, nosotros encantamos el tiempo. Así que por eso número uno es que estoy obsesivo con con el audio. Now, el audio también es súper importante porque el audio, nosotros podemos hacer el mismo audio para crear más contenido. Así eh, como eso. Si yo hago un podcast de, no sé, de em, qué significó mi primer travel de TED. Yo puedo hablar, usando mi teléfono, yo puedo hablar con, con ese teléfono, yo puedo hacer un mensaje de video Ahora, mensaje de voz así. ¿Qué significó para mí dar mi primer charla de TED? Y yo puedo hablar por 5 o 10 minutos. Ya tengo un podcast. Es súper, súper fácil. Si usted tiene un smartphone, usted puede tener un podcast usando voice memos, subiéndolo a iTunes gratis. Now, ahora también yo puedo convertir este audio a un artículo. Yo también puedo subir este audio a YouTube como un video y puedo poner música y puedo poner lo que quieres. Es una forma a crear contenido en una manera diferente que también puedes reemplazar para usar en algunas diferentes formas. Si quieres crear tu marca personal y ganar mucho dinero haciendo lo que amas, suscríbete a mi canal haciendo clic al botón aquí a mi lado para activar la campana. También puedes seguir aprendiendo con el video abajo. Nos vemos en el próximo PTV.